Como le dije, señora, lo que su hijo ve, cree que ve, no es real. Lo más aconsejable es internarlo. ¿Por qué? El periodo <clears throat> de los años 70, de la década de los 70 y de los 80, como hemos visto ya, han configurado... ...actualmente, me refiero exactamente a la conciencia. Ustedes niegan con su comportamiento todo aquello. Son personalistas, individualistas. décadas, los 70, los 80, las dictaduras, cuando todo el mundo y se lo pierden en detrimento de esta sociedad. Están destruyendo su sociedad, su familia y toda esta realidad que en definitiva debería construirla sobre ese, antecedente histórico. Como les decía, eh, a pesar de todo, debemos analizar la historia para construir esta realidad. Hola. Hijo, te vamos a internar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ellos te van a ayudar. Qué bueno, hijo, que lo pienses. Te quiero mucho. Por eso es que te voy a llevar a curarte. Te amo, hijito. Quiero que estés bien. Lo sé. Espera un momento. luego te llamo. Amiga, amiga, espera.